Mijn naam is Tom van Grieken, ik ben 27 jaar oud en kom uit Mortsel. En op 25 mei ben ik de Vlaams belangkandidaat op de tweede plek voor het Vlaams parlement. De jongerenafdeling staat exact waar onze moederpartij voor staat. Bij ons geen hypocrisie van verschillende standpunten, maar tijdens de verkiezingen wel op dezelfde lijst staan en hetzelfde verkiezingsprogramma uitdragen. Nee, daar doen wij niet aan mee. Wij zijn allemaal in de eerste plaats Vlaams belangers en natuurlijk leggen we als jongeren onze eigen accenten. Voor het Vlaams Belang is veiligheid een topprioriteit. Te veel jongeren worden geconfronteerd met onveiligheid. Onveiligheid als ze gaan feesten of als het openbaar vervoer nemen. Vlaams Belang wilt een keiharde aanpak van de criminaliteit, geen lax gedoogbeleid, maar zeer tolerantie ten aanzien van criminelen.